bukaera da, hasia da, begiak isten ditut, iluntasunak deitzen hau eta bere besoetan gozatzen. Belduja, belduja joan zait. Nere inguruan izahak itzaltzen hasiak dira. Mugimenduak gelditu egin dira, kreazioaren azken zikloa burutzen da. Azkenian. Espazio haizeek sutik uguntzen naute. Azken guda galdu dugu. azken guda. Galdu dugu. Ta dugure lekua hartuko. Unibertsuaren azken koloreak begiratzen ditut. Zoine derra den. Nioiz baino gehiago ulertzen dut hondare baten garantzia. Eta azkena naiz. Azkena. Espazioaren indar guziak, milaka urtez elgar gurutzatu ondotik, hemen eta orain, elkartu dira. Malko bat. Malko bat erochtzen zait bukatzeko. Baina ez zorion suedo triste naizen. Haua, Otolez betetzen zait, orain. Nere begiak husten. Erortzean sua berpisten da. azken garaia. Segundua. Mementua. orainda. da. Azken guda galdu dugu azken guda galdu dugu eta isiltasunak du gure lekua hartuko azken garaia eta isiltasunak du gure lekua hartuko azken segundua eta isiltasunak du gure lekua hartuko azken mementua eta isiltasunak du gure lekua hartuko